casa. Caverna, caverna, o inquilino. CT, vai CT. Ah, mano. Meu. <laughs> Ele chamou o Nick Lick de inquilino? <laughs> Sim, cara. Que mano! <laughs> Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que cu de vida! Meu Deus!